casaco colorido, eu resolvi vestir só um do amarelo. É, não fica legal. O amarelo fica em qual parte? Oi? Massacre da Serra É mesmo assim, eu é mesmo terreno. Né? É, é, é, Quando ele fica mais escondido, não estraga tanto. Mas mesmo assim, o colorido não é tão legal assim. Sim, pela questão da, da com o passar do tempo vai ficar. É, preto fica mais bonito.